嗨，大家好，我是一名刚生完小孩的妈妈。那我最近呢，刚得到一只新的拖把。那它的拖把名称是完美魔女魔力拖。那其实它最吸引我的地方呢，其实就是说它的设计材质是三零四不锈钢，所以它在使用度上面呢，非常的耐用。那其实因为 我刚刚有说嘛，因为我是刚生完小孩，所以我呃对家庭就是家庭的清洁度非常的龟毛，因为我要给小孩子一个非常干净的环境。好，那我现在废话不多说，我就来试拖看看。你看现在地上呢，就是有一滩小孩子打翻的饮料之类的。那我现在就来试拖。 嗯，它在试脱的过程中呢，其实它的材质非常的吸水，那它的泡棉的连连接度呢，它其实是非常的服贴地面。其实我只要轻轻一回，其实它就非常的吸水了。那其实它在干净度上面，其实也有达到我的需求。